那为什么我会定这个题目？是因为第一个是节气的关系。那金秋特别用这个“金”这个字，如果大家对中医有一点概念的话，秋天是对应我们五行里面的金，金色的金，金木水火土的金。那又是刚好是肺相应的季节，五脏入肺，呃，秋天入肺。那我们这次的疫情最影响最大的就是我们的呼吸系统跟我们的肺部的疾病的那个部分。 所以我把这个节气、跟脏腑、跟我们时下的时疫，就是疫病的疫结合，然后特别做了这个题目的那个设定。那为什么叫自主健康管理？因为我们知道，我们我们常常说我们要养生，然后我们要保健。可是我们如果不知道一些正确的概念跟正确的方法的时候，有时候我们叫做盲修瞎练，没有练成功，有时候反而还会自废武功。 所以我今天就想要从呼吸、从饮食、从经络、从脏腑，还有一些情绪的管理，来跟大家一起分享，在这个时节，在这个季节，我们要怎么做？自主健康管理，我觉得在做自己操作之前，我觉得要有几个大原则要掌握。我归纳了五大原则，就是安全，第一安全，就是不管你做什么都要安全。 不管你是吃东西，或是做运动，或是做保养，自己做给别人做，安全都是第一要务。因为你不能并没治到，结果还落下了一身的遗憾。再来减效变脸啊，简单、有效、方便，然后价钱也不是太贵。因为如果不是这样，我们就很难持久的去做。 那你也不能说哇，那效果要半年、一年之后才看得到，那可能现代人也没有这个耐性啊。那要方便操作啊，就说哎，你要到山上，你要我们都知道山上空气好，可是有谁可以天天上阿里山、阳明山啊？不太可能嘛，对吧？所以一定要有一套是在自己家里面，然后你就可以见效便廉的去操作，这就是我们自我管理、自我健康管理的五大原则。那我们说到治疗啊。 就是疗愈啊，它有一个完整的过程。在我看来，这三者如果只做到大部分人只做到其中的这一个部分，叫做治疗；如果只做到这中间这个部分，我觉得那个都不是一个完整的疗愈过程。为什么？因为我们在治疗之前，应该是要先判断，要先诊断，没有正确的诊断。比如说我刚刚讲的，你是寒性体质，结果你一直吃寒凉药。 那不是身体会更虚吗？所以我们不管是吃的是运动，都要先做诊断。诊断正确，我觉得那就好一大半，因为至少你方向没有错。好，只是时间的问题。我们不是走在反方向。治疗完之后，我们最后才是预防，这是我们中医最高的那个部分，叫做预防医学，就叫上工治未病。治未病不是不是卫生病吗？是未来的。 未来的未来就是你没有生病之前，我要帮你做，然后做到自主健康管理，必须要有至少有这七大方法。或许 maybe 自己现你有更好的方法也可以加入。第一个是呼吸，我们人活着啊，就是一口气啊，就是在一呼跟一吸之间。再来就是饮食，除了呼吸之外就是要吃东西嘛。然后是睡眠结构的平衡，结构只要平衡，失衡久了。 一定会损及丈夫，这个概念就像什么？很多人来看病啊，就很像我们这个房子的地基啊，都倾斜了，主要结构都已经破损了，结果你还在跟我说，哎呀，里面有漏水啊，这个装潢不漂亮啊，我可以换一个窗户吗？那应该是说，第一个应该是要先把地基跟结构做好，才不会损及在里面的人的安全，就是我们丈夫。 再来是经络跟导引，经络是我们等一下会稍微讲到，导引就是古人的一种运动跟保健的方法。情绪清理，我觉得以现代人来说特别特别重要，因为我们我们刚刚不是说了吗？一个健康的体魄，除了有力量之外，身心也要有力量，所以这个情绪管理也很重要啊。这六大方法里面，最终都要归到觉察。 为什么这么重要？刚刚不是说了吗？很多时候我们根本对我们自己的身体是后知后觉，甚甚至是不知不觉啊。我们在做很多事情的时候根本都没有觉察，所以你问医生，或是医生问你啊，你有什么状况的时候，他有时候甚至是答不出来的。那你都答不出来，习以为常，啊，或是以错为对的时候啊，你怎么可能会健康？ 因为这个觉察是很重要，但觉察是自己平常就要去练习的。那为什么我们又会生病？那表示什么？我们的饮食的概念错误，吃错东西。那吃错东不是说吃到坏东西或吃的，而是说很多饮食的概念模式错的。那既然是这样的话，我们，我们今天就稍微讲一点点，因为没有办法讲到所有，可是就跟。 我们的肺部保养比较有关系的，我特别提出来跟大家分享。所以只要我们是吃对东西，要是人、是性、是时、之地，吃对的话，我们就可以把健康吃回来。为什么会这么说？我们古人常说啊，“祸从口出，病从口入”啊。这“病从口入”一方面是，比如说细菌病毒吃进来，当然你会生病。可是还有另外一层更深层的意义，就是吃错食物也会生病。 所以我一直在推广食养来治胃病，食饮食来养生，来作为一个预防医学很重要的一个部分。为什么？因为我们全身至少有六十兆，不是亿呀，也不是千万，是六十兆的细胞嘛。那每一个细胞的更新速度都不一样，比如说脂肪细胞，它九十天会更新一次。 学医的话就是一百二十天，肝让细胞一百十天，全身百分之九十八的免疫细胞更新是一年的时间，所以大家要提升免疫力呀。除了我们做运动、做保养、做经络、做导引之外，饮食我们从内而外，从内细胞改变的话，你看我们是不是可以透过正确的饮食，我们也可以变成是一个健康的身体。所以要让食物成为。 我们的药物不要让药物成为我们的食物。刚刚那个图我用写的这样，你们是不是比较清楚？油脂跟坚果它其实就是六大营养素。那个豆啊、蛋啊、鱼肉面，这个就是蛋白质。蔬菜类大部分我们要的是维生素 A。我说大部分哦，不要以为蔬菜里面只有维生素 A 哦，维生素 C 也有啊，矿物质也有啊，蛋白质也有。只不过我们那一大类。 主要的是要摄取的那一类的营养素是比较大众的，要为主的。那全谷根菌类就是比较多，是在 B 维生维生素 B 群里面。水果我们要的是维生素 C，这个很有意思哈。台湾现在的水果都种的太好了。为什么说太好？又甜又水啊，酸酸涩涩的啦，大家都不要吃，偷偷的那都不要说。 所以现在吃水果有一个理由，我我都没有说农药的问题哦。假设你很好，吃的都是有机的，都是很安全的，也是当季的。可是啊，你说哎呀，水果很好，可是我主要是它维生素 C 啊。结果你饭前吃西瓜，请问有维生素 C 几乎没有，因为它就是糖分水。 可是我要的维生素 C 就没有，所以我们常常维生素 C 就会摄取不足。你说我吃很多水果哎，芒果啊，甜的要命的木瓜啊，香蕉啊，矿物质啊，淀粉啊，糖类啊，很多酚也有，可能也有维生素 A，因为维生素 A，等一下我会讲到哪一类的蔬菜跟水果里面的维生素 A 特别多。 所以这个部分呢，我们常常觉得，哎呀，六大类食物我天天都有吃。有些人真的很认真哦，他说：“医生，我真的都有吃，这些我都有。”结果哦，你细细去问他，其实都不够，或是吃错，或是顺序有问题。那乳制品跟钙质，我觉得不一定要从乳制品里面去获得钙质，因为有些人不喝牛奶，而且我也不鼓励喝牛奶。 《本草纲目》里面有说到哪一类是羊奶，它是温补的，从来没有说过牛奶。那钙质从哪里摄取呢？深绿色的蔬菜有钙质，然后还有黑芝麻里面很多，所以特别推荐黑芝麻，或是现在有更简单的，比如说有些高钙粉啊，也可以。那水跟运动然就是每天必须要，那要活着么动？ 师傅们当然都不吃肉嘛，甚至连蛋都不吃。请问他蛋白质从哪里来？就从这些来：深绿色的蔬菜、谷物、坚果，还有最多的就是豆类。中国人真的非常厉害啊！至少一千多年前，我们的书里面至少就已经有记载了豆腐的食用。所以它的豆类有各种千变万化的食品。现在人更多啊，豆腐、豆。 豆类各种豆类的食品，所以豆类尤其是黄豆是非常优质的植物蛋白。只要我就跟师傅说，吃素不是问题，吃错才是问题。所以吃素也可以吃得非常健康跟均衡，只要你吃对。那有我我刚刚说是所有东西都要尽量多样多样性，皮肤为什么要多样性？因为我刚刚不是说有九种必需氨基酸是要从食物来。 人体无法自动合成，某些鱼它可能具备三四种蛋白质啊氨基酸，某些肉，比如说羊肉有这三四种，可是有一种东西全部都有九种氨基酸都有，我下面列了几个，黄豆、豌豆、四季豆、藜麦花粉，它是全氨基酸的食物，就是九种都有。 所以如果你吃不了那么多，你又要确保你就有氨基酸都有，你就聪明的吃这几种，要不然就是要多样性的摄取。鸡蛋的蛋白质大概有六种左右，它也蛮高的。肉大部分都是三种四种，所以肉并不一定是最好的蛋白质来源。手三一，这个要一面晒得到太阳，你因为你很黑哦，两面都黑。 比较白的，晒不到太阳的，个叫阴面；这个晒得到太阳叫阳面哈。手三阴就是从胸走手出来，叫手三阴；手三阳就是从手外侧阳面到头。对，足三阳从头走到脚，走到足，然后足三阴从足走内面到腹部。 所以是一个非常完美的循环，大家看到了吗？有没有跟我刚刚说的健康的康这个字连在一起的？所有的经络，全身五个方向，那就是手三阴、手三阳十二条经络，它还多了任督二脉，我我我自己的解读了。刚刚提过七情治病嘛，对吗？怒、喜、思、悲、忧、恐、惊。 我把红色的圈起来，是因为我们现在是肺跟秋天的关系特别深嘛。所以为什么我的题目叫金秋啊？就是跟肺相关秋天。那悲跟忧啊，特别伤我们的肺啊。电影啊，都有那个女主角，包括林黛玉啊，包括那个梁山伯与祝英台啊，最后说吐血，太悲伤了，所以都伤肺啊。他们最后都是。 肺的问题死掉了，所以如果忧伤、悲忧的人啊，他的肺气都不长。所以这个时节啊，特别要让自己心情保持开朗，情绪确实会让我们生病。那大家可能会直接联想到什么？精神病，我觉得那个是比较严重的。可是比较轻的呢，跟情绪的失常，应该比较容易连接。比如说怒伤肝啊，怒发冲冠啊。 为什么会冲关呢？因为怒气是往上走嘛，所以古人没有讲错嘛，对啊，所以思伤脾嘛。为什么思会伤脾？因为思则气结，结就是结成一团不动了，它会卡在我们的脾胃。它脾胃不动了之后呢，我们食物进去就没有办法消化，所以那个思虑过度人他不会有胃口，想太多的人脾胃都会比较差。 所以，思伤脾。中医是这么讲。我要教大家一个，有人知道什么是 A E S T 情绪释放技巧？E F P 有听过吗？中医经过穴位按摩跟西方能量医学的心理学的结合，叫做 E T F，它是可以减缓或消除我们各种情绪问题。为什么？因为我们人体要产生压力的时候，它有一个那个情绪荷尔蒙。 所以它是对于情绪荷尔蒙的皮质醇产生的作用，就让它做减压。所以 ETF 是一套非常有效、简单，而且自己又很容易操作的减压的方法。那我们常见的一些负面情绪啊，大家都知道什么愤怒啊、失败啊、恐惧啊等等等等等，我们就不看了。既然是负面的话，反正你能想到的都有，都可以消除。 所以他是鼓励我们要多说正面积极的话，而且做完这些技巧之后，最后可以再做宣言，最下面的重复三次。虽然我有爱拖延的问题，假设哈，但是我还是深深的并全然的接受我自己，很爱我自己，容易吗？接受的受这个字啊，中间再加一个心，是不是就是爱所以在爱自己的。 前提是先用有很有心的接受自己，那你才会爱自己。最后我再留一点时间，差不多哈。秋季保健强肺健你最直接的，肺跟大肠相表里，大肠健康就不染疫。这个大肠健康的前提就是原生菌，这不是打广告，这是真的。为什么？因为我们大肠菌是非常非常特殊的一个生存环境。 大肠的细胞哦、有一个特色，百分之十是好菌，可能百分之十是坏菌，百分之八十叫做中立菌，中立啊，不好不坏。但是，一旦啊你的大肠的那个菌啊环境变了，如果你的好菌多了，还有叫做西归哦归到元素，那一群中立菌的人就嘟嘟嘟嘟嘟嘟就往好菌的方向跑，他们自己就会变成好菌。 所以你不用去，要全部改变他，不用他就会跟着他，被好菌影响。就是好人多了，他就会带领那些中立的人变好人。可是如果今天你的大肠的坏菌多的时候，你的中立菌啊就会被坏菌吸过去，他们就会变坏。所以为什么我们大肠菌啊要吃原生菌或者外面说的益生菌这么重要？是因为我们的大肠菌会，大肠的细菌还会调控我们五脏六腑的细胞。 它是一个调控单位，就很像刘老师说，你像我们的机 P 台的发射，它会控制我们的其他的叫做接收器，所以它发射之后，我们五脏六腑就会接收，也会受它影响。那现在又刚好是秋天的季节，肺跟我们这次的疫情又这么相关，所以大肠的健康，直接跟间接就会让你的身体。 可以有没有好的抵抗力跟我们的防疫能力？有没有什么保健防疫的那个茶饮啊？可以自己平常就泡来喝代茶饮。所以我就稍微整理了一下，我写的二啊、一啊、零点五啊，这个是比例问题。因为有些人是一个人喝，那你就少抓一点；如果是全家喝，你要煮一煮，你就按比例去分配。所以紫苏、桑葚、鱼腥草、鱼腥草是肺。 肺臃肿、肺脓肿的时候，鱼腥草它有它的效果。那桔梗是所谓的往肺的引经药，我们每一个经络都有它的引经药，桔梗就是专门针对肺，把这一大群药，它就是一个领头羊，把那个药往那里倒。所以很多人没有桔梗，我觉得效果差一点，所以我加了桔梗。那薄荷本来就是开宣的，那香蜂草或是有人会加甜皮，就是适口性比较好。 另外六七支肺法是有一次我在翻一本古书，叫做《尊生八珍》，里面他写到的。那个四啊，一个口在的四有没有？那个那这个音。可是呢，他说以鼻为长，引气一口四支，你们自己在练习的时候，不要发出声，但是你要有有那个，但不要发出声。难吗？ 可以，对，就是气音，但是不要发出声音。然后就是你先调气，然后发出大四三十遍，就大三十遍，细四三十遍，可以去肺热，然后肺气臃肿、咳嗽、皮肤干痒，就是都是跟肺跟皮肤有关的疾病。所以六气治把它以四这个音来治我们的肺部嘛。 那在做这个音发音的时候，双手紧贴，我刚不是说双手紧贴你三焦吗？顺便就把这个肺经打开，把这个肺气打开，然后发。平常就可以练习，在哪里都可以练习。